こんにちは僕たちは韓国人バンドリアロキですこんにちはヒゲダンのクライベイビーです この曲を選んだ理由は今までのヒゲダンの曲の中でなんか一番特別な曲だと思って選ぶことになりました基本的な情報を教えます4人の日本のバンドです事務所はラストラムミュージックエンターテインメントがレーブルはポーニケニンのアイロリーですこの曲が元のヒゲダンの曲とちょっと えこれがヒゲダンかなってなんか感じられる理由ってこの曲もアニメの OST なんですけどそのアニメの手間とかを考えてニュースでもヤンキーって書いててちょっと中二病みたいにちょっとその強い感じを入れた方って書いてました、前の「ドラえもん」と全然違う、 <laughs> 確かにアニメのテーマに合わせてなんか変化無双な感じでちょっと進行する感じがある ますね。そのアニメがタイムリープ12年前と現在となんか行ったり来たりするイメージも曲で音楽的に入れたって書いてましたそれでそれを考えながら曲を聴いたらもっと楽しそうと思いますじゃあ行きましょう시작부うんざ웅장한웅장한느낌요란단그런느낌이잖아요 이배경이 애니메이션의 배경이랑 똑같이 약간 재현한 느낌입니다. 음. 그리고 약간 고미바에서 뭔가 이야기 시작된 단어 쓰임새도 그렇고 이미지가 정말 그러니까 완전 상남자가 됐어 달달했어 여기서부터 약간 희게 달했어 아, 그렇 うん。こういうポップロ ポップス的な音楽を作る時は覚えさせやすいようにいろんな装置っていうかいろんなことをさしますけど、まあ、パトパトが変わる時に療養を置いたりダンダンダンダンってみたいなセッションを入れたりするんですけどこの曲はそれがなくて変化はめちゃくちゃあるんですけど、うん、聴く人たちが追いかけれるように装置みたいなことがあんまりないんですその療養を諦めるほどなんか入れたかったメッセージが たくさんあったんじゃないかと思います今までヒゲダンの曲は流れる状況が少しずつ見えたんですけれどこの曲はラグビー ボールみたいな、どっちになんか行っているか、全然なんかわからないですか、それと僕はこの曲を聴きながら特にギターに集中したんですけどギター奏法とかベースの奏法にメタルから R&B とかネオソウル系の演奏法が全部入っててこの曲の変化を全部ギターで表したんじゃないかなと思うくらいすごい曲だと思ってます。 같이 시원하게 음. 거에 들어서 듣고 있으면 그냥 몸 끝도 되게 고운데 편하게 보죠. 본인은 변하지 않겠지. 근데 이렇게 세게 움직이면서 부르는 거 처음 봐가지고 음. 좀 놀랬어. 이, 이 음이 근데 라이브에서도 이렇게 될까요? 아, 액션, 그치? 뮤직비디오니까 액션 위주로 했을 수도 있 프리텐더 같은 거 되게 많이 움직이긴 하던데 와 저게 움직이면서 돼? 근데 마이크가 이렇게 있어서 움직일 수가 없을 거 아니야 심하잖아 하늘을 뚫어버리잖아 지금 와 아, 참. 아, 우리 온 거야 サビの終わる部分「誓ったリベンジ」みたいなのが2回繰り返すんじゃないですか、うん、それがなんていうかこの曲のフックみたいな役割をしてくれると、うん、フックではないんですけどまあ多分唯一なこの曲の一つの覚えやすい部分になってくれてるんじゃないかなと思います、この曲をなんか理論的に接近しても結構いい勉強になるし、うん、楽器的に総合的に接近しても結構いい曲になって。 るんだと思うんですけどなんかこれでこんなかっこいいメロディーが載せるっていう感じはずっと考えててやっぱりこれは勉強不足かなと、うん、ヤンキーみたいなそういうなんかアニメの雰囲気もよく入れて曲のキーを変わることが12回ぐらいなんですけどインタビューで「鬼のように変わってみろ」って書いてましたそれってなんかタイムリープを説明した感じなんですよね 진짜 쉬는, 쉬는 타이밍이 하나도 없더라고요 이렇게 힘든 내가 이제 이러고 바로 이제 쉬또 엄청 높아요 오, 계속 달려 와 약간 요들송 같지 않아요? 음. 네. 근데 그지 이 부분 건너교권 요드르송 이따이 온가 막 이따리 기따리 이따리 기따리막 사키 주니카이 그라이 행격구 시더니 도우야떼 오노 아와세가 아. 소리가 매즈러시 뭔가 여기서 옵티머스 프라임 나올 것 같아. 아. My name is Optimus Prime. 이거 지금 도시 때막 되는 거잖아. 이걸 후기로 가야 돼. 이건 어떤 부분이라고 말해야 이건 브릿지라고 말해야 돼. 네, 브릿지라고 말해야 돼. 1번으로 비교해. 근데 브릿지 다음에 또 나오잖아. 그쵸, 그 통째로 브릿지. 저런 기타 소리, 음. 이거 너무. 와, 진짜 팔점이다, 팔점. 역시 팔 뒤에는 음, 하니까 음. 여기 베이스가 하이노트 쳐줄 때 너무 아, 좋아요 이런 아. 브릿지에서 할 때 정말 爆発した後では七化にしてなんか雰囲気をちょっと握って構成が一番いいと思います、うん、なんかそれ休憩がないと多分聴く人も最後までなんか疲れるそれとこの曲この部分がちょっとギターの響きがちょっとおかしいなっていう思ったことあります なんかアコギの音が普段アコギから鳴ってない音が鳴ったり音自体を下げてチューニングする奏法が使われたんですけどそうしたらここだけちょっと特別な音が鳴ってここを強調するポイントになりますだからこの m b が流れる時アコギとかギターのところは映してないそこをベースが弾いてそこそこをベースだけ弾くああその方法もあるんだやっぱりなんか音楽はルールがない 가사의 이 부분에서 장초가 바뀌면서 뭔가 그 부분을 살렸다고 하더라고요. 그러니 가사 하나에도 끊을 수 있어요. 진짜 그렇죠. 생각 많이 하고 있는 거 회사에 진짜. 그때 그 이야기 했었는데 원래 보컬 아니었잖아. 요 어. 예전에 까지 했을 때는 보컬 왜안 되지 아직도 진짜 탁월하고자 제 모습이. 그게 각성인데 강을 피면서 어리고 뭔가 소년의 소리가 있어. 와. 진짜 음 어떻게 잡지? 진짜 계속 그냥 계속 바뀌어 근데. 와음정이 진짜 음. 한번 나가면 돌이킬 수 없을 것 같아. 커버 영상도 얼마 없을 것 같아요. 음정 이 몇개 들어서. 그니까. 와. っこいいどうでしたかヒゲダンとして初めて見たイメージとか雰囲気がありましたけどその中でヒゲダンのオリジナルのそういう雰囲気も持っていくのが自分たちの構成も忘れないようにして新しいなんかチャレンジした部分もあったしそれがなんか全部よく混ぜたと思ってやっぱり 天才かなと思いました売れるポピュラー音楽の特性とかがあんまなくてあのバンドだったらアーティストだったらそういうこだわりも必要なんじゃないかなと思いました、うん、まああの売れる自信感だと思います、今まで作った構成を変わってみたことはめっちゃ難しいことだと思うんですけれど、うん、雪も素晴らしかったしルールを ぶつけてもっとレベルが高くなることを見せたと思いました、うん、僕は今度なんかギターだけに集中してちょっと見ることになったんですけど今度別の色を混ぜて自分の色にするっていうことすごいかなと思ってそれともう一つはギターの方が使ってたギターが もともとはあんまり MB とか出てない高級のブランブランドのギターなんですよ、うん、ジェマティスっていうブランドでそれを見るとあヒゲダンがこんな立場っていう、うん、こんなレベルまでいったのかなと感じることになったきっかけでしたもう聞いてなんかいやそれもできるんだやっぱり音楽はルールがないとかなんか感じていい勉強になりましたありがとうございました もしよかったら僕たちのチャンネルを登録していいねアラーム設定お願いします今週も見てくれてありがとうございますまた会いましょうああ傘はいらないから